大家好，现在我们做早餐，很简单，弄一个鸡蛋饼，打两个鸡蛋，切。 点葱，切成碎渣。现在。 放一点黑芝麻，倒适当的盐。 加半碗水，多半碗也行。然后我们给它搅拌一下。 将面粉一点一点倒进去，先看一下量够不够，一点一点搅拌。 我喜欢浓一点的，所以我在家里面 搅拌的时候有粘稠，感觉很稠的时候，说明比例已经好了。好了，我去拿点食用油。 电饼铛，我点食用油加热。 火力操到中火就行，因为电瓶车上面有品牌的名字，所以我给它盖住了，免得别人告我侵权。 等一会。嗯，油温可以了。现在我们来两勺，给它摊开就行。 盖上，大概需要两分钟时间，一会儿它那个热气就会从这上面“腾腾腾”出来。 这个盘子是用来接饼的，放这一会让大家看看。 耐心等一会 差不多，现在我们翻个面。翻个面之后，我们再煎一分钟。 aí. 搞定，可以出锅了。后面的步骤都是一样的，等我全部做完之后，会分享给大家。谢谢大家。